Bueno, ahí seguimos grabando. Hágalo porque Hágale, hágale. Vale, aquí se ve. Pero que ese video que es 10 minutos demostrando mis nalgas. ¿Y el piso? porque qué qué más? Pues demostrando que estamos huyendo por por trocha. ¿Cuánto falta? Hijo madre. Ay. ¿Otra vez? llegando a la mitad del camino. Entonces venga yo paro esto. ¿Íbamos hablando por dónde?